花が香りを運び散れば隙間を狙って奴らが迫る下手くそな喧嘩始めるぜ何から何まで愛想がしい もし気づいている 方もがしまがったんでしょうか絡まる人と心を重ねてさ風は周囲のどれに飲まれて吐き捨てた言葉たちに毒された りたりたりたく全部引き下げそのインとかれ Música